Alright. Alright, let's do this. Second finger. <laughs> ท้าย Ça traîne, là. Oh! Ça roule à gauche. Yeah. culture